matematik konusunu çalışırken temel öğrenilen şeylerden biri işlem önceliğidir. Yani parantez önce yapacağız. İşte sonra üstlere falan bakacağız. Sonra çarpma, bölme, en son toplama, çıkartma. Bu işlem önceliği sorusundan bir üslü sayısı türetmişler. 2012 yılı sorusu 72. bölüm ve tek bir kuralı bilmemizi istiyorlar aslında. Aslında tek bir kuralı çoğumuz biliyoruz sınava girerken ama o kurala güvenmemizi istiyor ÖSYM. Bakıyor kimler gerçekten güveniyor, kimler ezberlemiş. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 nedir? 2 üzeri 5'tir. Ben bunu hep karıştırdım 2 üzeri 6 mı 2 üzeri 5 mi? Sınavlarda hemen şöyle bunu yazardım. 4, 8 çarptım 32. 32 2 üzeri 5'ti derdim. Tamam demek ki üstleri topluyormuşuz. Atlar aynı olduğunda üstleri toplarız. Kuralımız bu. Peki 2 gitse yerine x gelse bir şey değişir mi? Değişmez. Aynı şekilde toplarız üstleri. Peki x'in üstü eksili olsa bir şey değişir mi? Değişmez. 3 eksi 2 ile toplandığında 1 olur. x üzeri 1 olur. X'i de eksili olsa değişir mi? Değişmez. İkisini de toplayınca eksi 5 olur. Şimdi kurala kuralı bilmenin ötesinde kurala cidden güvenmemiz lazım. Bu da nasıl oluyor? İşte çok fazla soru çözünce Aa, demek ki diyorsunuz ki bu tamam böyle çözülüyor. Ama ezberlersek acaba öyle miydi ben mi yanlış hatırlıyorum sorusu geliyor aklı o kötü. Şimdi burada hepsi 2 ile başlıyor. Hepsinin tabanında 2 var. Şu 2 üzeri 1 bunu unutmayalım. Bir şeyin üstünde yazmıyorsa 2 üzeri 1'dir. Neden? Çünkü bir tane 2'yi çarpmış 2 olmuş. Gelelim Sonra işlem önceliği var soruda. İşlem önceliği neydi? Mesela parantezi e, şu parantezden bir kurtulalım. Nasıl kurtulacağız? E, normalde ya parantezin içindeki işlemi yaparız ya da şunu dağıtırız. Şunu paranteze dağıtacağız. Şimdi 2 üzeri eksi y ile 2 üzeri x artı y'yi çarpacağım. Az önce bir sürü örnek yapınca şimdi biraz daha rahat gözüküyor. Atlar aynısı ben çekinmeden üstleri toplarım. Burada eksi y var burada artı y birbirini götürür 2 üzeri x kaldı. Sonra 2 üzeri eksi y ile 2'yi çarpacağım. Eksi 2 daha doğrusu oynam. Eksi 2. Eksi 2 ne? Üstü 1. Çarptığımda ne olacak? Tabi şurada da eksi var başında. Ona dikkat edeyim. Eksi vardı. Şuraya eksi geldi. Şurada da eksi var. Şimdi eksi ile eksiyi çarpınca artı oluyor zaten. 2 üzeri şurası. Şimdi yine aynı şekilde düşüneceğim. Altlar aynı. Yalnız negatifle negatif çarptığım için pozitif oldu. Eksi y artı 1 ne olacak? Hiç e, düşünmeden aynısını yapıyorum. Üstleri topluyorum. 1 eksi y oluyor. Toplayınca. Çünkü mesela e, bu 3 y 3 olsaydı 1 eksi 3 olacaktı. 2 olsa 1 eksi 2 olacaktı. Y olduğu için 1 eksi y yazdım. Şimdi ne oldu? Şu parantezden kurtuldum. 2 üzeri x zaten başta vardı. Şimdi eksi 2 üzeri x geldi yanına. Bir de artı 2 üzeri 1 eksi y geldi. Bir daha göstereyim nasıl yaptım. 2 üzeri eksi y ile şunu çarptım. Şu eksi y, şu artı y ile gitti. Nötrlendi. Niye? Çünkü atlar aynı olduğunda üstleri çarparım. Yani şu eksi 2 ile bu iki farklı gibi gözükmesine gerek yok. Çünkü bu bir eksi negatif çarpan olduğu için. Daha sonra hatta eksiyi sonradan bile ekleyebiliriz. Şurada da silip göstereyim başka renklem şunla şunu çarparken de eksi y 1 oldu. O şekilde yaptık. 1 eksi y oldu. Daha sonra yeni bulduğumuz ifadeleri yazdık yan yana. 2 üzeri x eksi 2 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri 1 eksi y. Bununla bu gidiyor. Çünkü birbirinin tersi. Sadece şu kaldı. 2 üzeri 1 eksi y. Bunu şıkta biraz karıştırarak yazmış. Şöyle yazmış. 2 üzeri 1 eksi y aslında. Çünkü 3 eksi 2 1'dir. Eksi 2 artı 3 de 1'dir. Yerlerini değiştirmek bir şeyi değiştirmez. Cevabımız Ceyhan. Hadi şuraya bir daha değineyim de orayı ben biraz dağınık yaptım. Kafa karışıklığı olması. Mesela biz şurada şu eksiği hiç görmeseydik. Şu şekilde yapsaydık. Dolayısıyla şu eksi 2 üzeri x çıksaydı şu da e, eksi yani şu 2 üzeri x çıksaydı şu da eksi 2 üzeri 1 eksi y çıksaydı. Bir şey değişmezdi. Çünkü sonra bu bulduğumuz ifadeyi şu eksiyle çarpınca tekrar bu eksi bu artı olacaktı. Bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla o şekilde de yapabiliriz. Yani 2 hepsinde 2 varmış gibi hiç eksiği görmeden de düşünebiliriz. O bir şeyi değiştirmiyor. Burada iki tane önemli nokta var. Birincisi altlar aynıysa üstler çarpım durumunda toplanır. Buna dikkat ederek çözüyoruz. İkincisi şu tarz x'li y'li ifadeleri üstü sayılarda görüp bunu paranteze dağıtacağımız zaman şöyle bir pozitif önyargıyla bakabiliriz. %90 bunlar sadeleşecek. Bu kadar x, y soruda kalmaz. Büyük ihtimal burada eksi var, burada artı. Çarpım durumunda sadeleşecek. O yüzden çekinerek değil, aksine bunun sor, soruyu kolaylaştıracak bir şey olduğunu düşünerek yapmamız lazım. Şununla şunu çarpınca gördük ki şununla şu gitti. Sonra 250x kaldı. O da bununla sıfırlandı. E, genelde bu tarz oluyor sorular birbirini götürüyor e, ama böyle ürkütücü bir ifadeyle soruluyor.